Nola egiten da urbanizazio plan bat ezkerretik? Etxeko armairua nola betetzen da ezkerretik? Nola sartzen da hipoteka batean ezkerretik? Zein ikastetxetan matrikulatzen da ume bat ezkerretik? Eta pentsatzen jarrita, 2008an, aurten, eskolan hasiko den aur bat, 2008an aterako da ikasketak eginda. Eta galdetzen den ze aurkituko du ume horrek Adibidez, nire semeak 2008an. Oraindik urkuluk jarraituko du izaten lehendakari, Gernikako estatutua betetzeko zenbat kompetentzia faltako dira. Amazortzi, hogeita mabost, ala eunda berrogeita mabost. Abiadura handiko trena martxan egongote da. Martxoaren sortziak greba egun izaten jarraituko du. Ea eta rak izeneko pertenentzia Euskadi Basque Country sentimentu bat nagusituko da gizonok orain arte bezain hortz agurtzen jarraituko dugu. Ke pasa? Ke pasa, tio? Alardean plastiko beltza zabalduko dute oraindik jaiotzeko dauden ondarri biharrek, etebek dora emon botatzen jarraituko du. Onkologiko gehiago zabalduko dira, ala inorrezta hilko ordurako. Eta garrantzitsuena, Irailean, aurten, eskolara hasiko den umeari zer erakutsi behartzaio 2000 eta berrogeirako prest egoteko? Kaligrafia, mendeko perpausak, Nafarroako ibaiak buruz, progresio aritmetikoak, funtsean, galdera batean aurbiltzen da dana. Zer izango gara 2000 eta berrogeian. Libre, libre gara pentsatzeko, libre gara egiteko. 2000 eta berrogeira itxaron behar izan gabe. Pertsona eta herri bezala gaurtik hasita nora heldu, zer izan, garbi jakingo baldin bagenu.